मेरा नाम शब्ताब है मैं यूसुफ साले मोहम्मद कैंपस गुजराबाद प्राइमरी टंडोलियार की प्रिंसिपल हूँ हर साल वालदे आते हैं दाखिले के लिए अपने बच्चों को लेकर उस दाखिले के दौरान हम थोड़ा सा इंटरव्यू लेते हैं जिसमें मालूम करते हैं कि वालदेन क्या काम कर रहे हैं कितने लोग उनकी किफ़ालत के अंदर आ रहे हैं फिर उसी में वालदे हमें बताते हैं कि वो बच्चों के तालीमी अखराज पूरे करने के अहल नहीं हैं तो हम अपना ज़क़़त का ऑप्शन उनके सामने रखते हैं कि हमारे पास एक ज़क़़त का ऑप्शन है जिसके तहत उनके बच्चे जो है वो अच्छी तालीम ले सकेंगे और उनके ऊपर बोझ भी नहीं आएगा उनसे इजाज़तनामा लेते हैं कि वो अपने बच्चों के नाम के उनके बच्चों के नाम पर हम ज़क़़त ले सकते हैं फिर उसके बाद हम कम्युनिटी विज़िट करते हैं उस कम्युनिटी विज़िट के अंदर हम ये तस्दीक करते हैं कि आया वाकई ये बच्चा मुस्तक है या नहीं है इस तस्दीक के बाद हम आगे फॉर्म भेजते हैं और इस यकीन दहानी के साथ कि ये ज़क़़त वाकई ही मुस्तकिन तक पहुँच रही है